こんにちは、粟田洋介です。今日は想像して絵を描けるようになる方法、独自の作風で絵を描けるようになる方法を実技も交えて一つ紹介したいと思います。 この間たまたまネットで、模写はできるけど、想像で絵を描けない。なるほど、そういう悩みもあるのかと思い、今回はそのトピックで動画を作ることにしました。大学の時に絵本のイラストレーションの授業を取ったんですが、その時に動物園に行って動物を写生して、それをもとに独自の動物のキャラクターの絵を描くっていう実習があったんですけど、なぜか理由を忘れちゃったんですけど、私はその実習出なかったんですね。だけど私は今まで独自 時にいろんなものを写生してそれで形を崩して絵を描くってことをやってきたのでそれはいい方法だということは実感していますこれは動物以外のモチーフ例えば人物とか生物とか風景ですねそういったものにも使える方法ですリアルではない絵を描こうと思った時にそのリアルじゃない形を崩している人の作品を見てそれでヒントを得るっていうのもいい方法だと思います でも書いたものが模写になっちゃう人にとってはあんまりいい方法ではないと思います模写というのは人の作品を見てそっくりに書く方法のことです模写はそのアーティストがどんな風に書いているのかとかその作品が素晴らしいのはどうしてなのか書くことによって学ぶことができる方法です 上手に模写ができるスキルっていうのは素晴らしいと思うんですけど、アイデア的には模写っていうのは人の作品を写してるだけなので、いくらうまく描いても世に出せば盗作です。だからアイデアっていうのは自分でそこからアレンジしなければならないわけです。なので、人の作品を見て描くんじゃなくて、人物でも動物でも生物でも風景でも何でもいいんですけど、本物を見てその形を崩してどういう風に描くのかっていうのを想像するのはあなた自身 だからです。あなただけの想像力であなた独自のスタイルを作り出すのです。写生といっても写実的に描いてもいいんですけど必ずしも写実的に描く必要はありません本物のモデルの特徴をつかめば良いのです 本物を見ることによって多くの人が見逃している特徴に気づくかもしれないし、いろいろな面で独自のアイデアが広がります。実物を見るのが難しい場合は写真でも良いと思います。でもできれば実物を見た方がいろいろな発見ができるので、その方が良いと思います。さて、うちには2匹の猫がいます。なので、モデルになってもらおうと思います。 この子の特徴は口が結構ワイドでで顔がふっくらした感じでなんかそれが特徴だと思っていますそういった特徴は実物を見ないとなかなかわからないことですリアルではなくそういった特徴を少し大げさに描いていきます今度は今描いた絵をより崩して描いていきますさらにこの絵からもう一枚描き足してこんな感じに仕上げました さて今度はもう一匹の子の絵を描いていきますこの子はさっきの子よりも口がちょっと細い感じですでもそれ以外にもたくさん特徴がありますモデルに似せて描いたり特徴を捉えたりするっていうのも一つの方法なんですけど独自の作風という意味では似てなくても独特で面白い絵を描くっていうのもいいんじゃないかと思います今次々に描いていますが3番目に描いたやつが この子の似顔絵として私自身は気に入っていますそういった感じで気に入ったものを仕上げていったりそこからまたさらに形を整えていったり変えていったりしてもいいんじゃないかと思います で、今私が絵を描いたところをご覧いただいたんですが、今の私はあんな感じで絵を描くんですけど、絵の描き方って一人一人違うし、20年前、30年前の私は違う絵の描き方をしていたわけですし、さっきのは例えって感じで、好きなような絵の描き方をしたんでいいと思います。 スケッチをしてそれで少しずつ形を変えていくっていうのは独自の作風を作る一つの方法でもう一つ私が考えた方法を紹介したいと思いますご存知の方も多いと思いますが「創造の像」っていう彫刻がありますよね 本来日本には象はいないんですが、象を見たことがない人が、外国で象を見た人の話をもとに作った象の彫刻です。大きな体に長い鼻、そういった特徴は同じなんだけど、本物の象さんと比べると全く別の生き物って感じなんですよね。 子供の時に小学校でそれを習ってなんて面白いんだって思ったんですけど今でもすっごいそれは面白いと思っていますだから私は見たことがあるものでもあたかもそれを見たことがない人が描いたような絵を描いたら面白いんじゃないかなと思ってたまにそういう感じの絵を描いていますさっき2匹の猫の絵を似顔絵風に描いたんですが後の方に描いた茶色い猫の絵を 想像の猫という感じで描いてみましたそれがこれなんですけど毛が長くて尻尾がワーンってなっててそんな感じの猫っていうかこれを猫と呼ぶには難しいような動物の絵ですねこんなの猫じゃないって感じなんですけど私はうちの猫をそれなりに熟知してるつもりでそれで描いているのでこういう風に描けたんじゃないかなと思っています でも熟知してるとか見たことがないとかそういうこと関係なしに一枚の絵として面白いものを描くということを私は重視しています本物のモデルを見て描く方法では本物から伝わるイメージっていうのを絵に表すことができますでも本物を見たことがあってもなくてもナンセンスな面白さっていうのを表現できると思うし本当の自分の個性が出しやすい絵の描き方なのかもしれないと私は思っています で、もう一匹の猫の絵も、今度は想像の猫って感じではないんですけど、簡単なペン画ですが、仕上げてみました。こんな感じです。ワイドな口にまん丸の目、それから長い毛ですね。そういう形的な特徴に加えて、この子の性格的な特徴も表現しようと思いながら描きました。スケッチをして その形を独自のスタイルに変えて、それを面白くしていくっていうのには、かなり時間がかかることだと思います。それは個人差もあると思いますし、自分のスタイルがもうすぐできちゃうっていう人もいれば、すごい時間をかけて、いろいろと研究と実験を重ねるように、たくさんたくさん絵を描いて、一つのスタイルを築き上げていくという人もいると思います。私の場合は後者で何年も何年もかかりました。 今は長年そういう風に絵を描いてきたおかげで、早くアイデアを出せて、早く描けるようになりました。だから独自の作風なんて時間をかけて作り上げていけばいいんだと思います。そしてそれに終わりがある人もいれば、ない人もいます。私の場合は終わりがなくて、そうであってほしいと思っています。独自の作風なんて時間をかけて作り上げていったらいいと思います。そしてその中途半端な出来栄えにも満足しながら描いていったんでいいと思います。 そうやって進化していけばいいんです私もこれからまだまだ進化していくつもりなので長い人生の中今現在の私はまだまだ中途半端ですでも一枚一枚絵を仕上げるごとに毎回毎回私はその出来栄えに満足しています 中途半端っていうのは先が見えない自分の未来の作品と比べて中途半端だと言っていることで今書いてる作風っていうのは何年も前もしくは1日前いや1時間前でもいいですそこからさらに進化して今まで書いた最高の作品なので今書いている作品の出来栄えには満足しなければならないんだと私は思っています 私のチャンネルでは私の作品、作風をご覧いただいてるんですが、皆様はどんな作風で絵を描いていらっしゃいますかもしくは描きたい作風、それから絵を描かない人でも好きな作風などがございましたら、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、コメント、それからチャンネル登録をいただけると嬉しいです。 最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。